humilhado. Perdoa o meu coração. Me rendo a ti, poderoso Deus. Me entrego em tuas mãos. Santo é o Senhor. lugar. grande mm-hmm.